Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. È quello che vorrei dirti di più bello. Non te l'ho ancora detto. Il verbo amare è davvero di difficile coniugazione. Il suo passato non è prossimo, il suo presente non è indicativo il suo futuro non è un condizionale.